ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ በዛሬው ቪዲዮ ለምሳና ለራት የሚሆን በጣም ቆንጆና ጤናማ ሮስት አትክልት ከኪኖዋ ጋር ቆንጆ አድርጌ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው አብራችሁን ቆዩ ወደ አሰራሩ እንሂድ የምጠቀማቸው አትክልቶች እነዚህን ነው በደንብ ጥብ አድርጌና ከትፌ ያዘጋጃቸዋለሁ። አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል እጠቀማለሁ። በረዶ ውስጥ ስለነበር አይስ ይዟል። አይሱን አቀልጠዋለሁ። አትክልቶቹን በደንብ አጥቤ አዘጋጅቻቸዋለሁ። አነሳ አነሳ አድርጌ ከትፌ አዘጋጃቸዋለሁ። ከትፌ ያዘጋጀኋቸውን አትክልቶች በማበስልበት እቃ ውስጥ አድርጊያቸዋለሁ። እጄ ላይ glove አድርጌ አትክልቶቹን አቀላቅላቸዋለሁ። በቂ ነው ያልኩትን ጨው አደርጋለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ black pepper አስገባለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚያህል የወይራ ዘይት አደርጋለሁ። አብሮ ከተፈጨው ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አንድ የሾርባ ማንኪያ ያህል አስገብቼ በእጄ በደንብ አቀላቅላቸዋለሁ። ከላይ የመጥበሻ ቅጠል አደርግበታለሁ። የመጥበሻው ቅጠል የአትክልቶቹን ጣዕም በጣም ቆንጆ የሆነ ጣዕም ነው የሚሰጠው። ከላይ foil ሸፍኜ እና በሞቀ oven 400 ፋራናይት አድርጌ ለ20 ደቂቃ በስለዋለሁ። አትክልቶቹ እስኪበስሉ quinoa ውን እቀቅላለሁ። ሁለት ኩባያ ኪንዋ አጥቤ አዘጋጅቻለሁ። በሞቀ ድስት ውስጥ አጥቤ ያዘጋጀሁትን ኪንዋ አደርግና ምንም ውሃ ሳላስገባ ኪኖዋውን አምስት አምስት አድርጓለሁ ኪኒዋው እንደዚህ አምሳችሁ ስታበስሉት በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የሚበስለው። ለሁለት ኩባያ ኪኖዋ አንድ ኩባያ ውሃ አድርጌ እና እሳቱን ቅንስ አድርጌ ለአምስት ደቂቃ በስለዋለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ከአምስት ደቂቃ በኋላ ይህን ይመስላል። ውሃው መጦ ጨርሷል። እሳቱን አጥፍቼና ከድኜ እዛው ምድጃው ላይ እንዳለ በምድጃው ሙቀት የቀረው ስቲም ሆኖ እንዲበስል አደርገዋለሁ። ኪንዋው ትንሽ ቀዝቀዝ ብሏል። በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ፍርፍር ያለ ኪንዋን የሆነው እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። አትክልቱን ከ20 ደቂቃ በኋላ አውጥቼው ይሄን ይመስላል። በማማሰያ ነገር ትንሽ አገላብጠን foil ኡን አንስተን ተመሳሳይ 400 ፋራናይት አድርገን ለ20 ደቂቃ foil ሳንሸፍን እናበስለዋለን። አትክልቶቹ በጣም ቆንጆ ሆኖ ሮስቶ ነው በስለዋል። አትክልቶቹ በጣም ደረቅ እንዲሉ ከፈለጋችሁ ተጨማሪ ደቂቃዎችን ሰጣችሁ አብስሉት። ለምሳሌ ለራት በጣም ቆንጆና ጤናማ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ምርጥ ነው። ትወዱታላችሁ። አብራችኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።